Qasım bəy Zakir Durnalar Bir saat havada qanad saxlayın, nizam ilə gedən qoşa durnalar. Qatarlaşıb nə diyardan gəlirsiz, qaqqıldaşa-qaqqıldaşa durnalar. Mən sevmişəm onun ala gözünü, nəsib ola bir də görəm üzünü. Yoxsa danışırsız dilbər sözünü, veribsiniz nə baş-başa durnalar.'' Diyar-ı qürbətdə müddətdir varam, Gecə-gündüz canan deyib ağlaram, Mən də sizin kimi qərib üzaram, Eyləməyin məndən haşa durnalar, Laçın yatağıdır bizim məkanlar, Yavaş-yavaş gedin səsiniz anlar, Qorxuram toxuna ötən zamanlar, Sürbəniz dağılıb çaşa durnalar. Zakirəm, od tutub alışdı ciyər, Var isə canandan sizdə bir xəbər, Təğafül etməyin, Allahı sevər, Dönməsin bağrınız daşa, durnalar.